Horain dela urte batzutatik, gutako gehieno dugu ifisare bat etxean. Denok dakigunez, sarea ba bestea garrantzi handiko zerbait da. Gure datuen eta beste hainbat gauzen pribatutasuna bermatzeko asmoa badugu dugu behintzat. Beraz, guazen gu ifisare ba bestera. Baina nola? Beno, ba horretarako egiten ari dea bideo hau. Beti gomendatu izan diren neurriak jarraitu behar dira lehenik eta behin. Ruterrean bertan egin ditzak kuidak eta batzuen bitartez. Kontrasina mardul bat, autentikazio metodo egoki bat edo ez esaide aldatzea. Gauza guzti egiteko tutorial asko aurkitu daitezke interneten. Routeraren IP helbideaz edo zuzenean konektatu zikutu ditzakegu ezarpen hauek. Erabiltzai izena eta pasaitza egokiaz idatziz noski. Baina hauek entzunak izango zen dituzten jada. Eta zer gehiago egin daiteke? Proposatzen dizuegun aldaketa honakoa da. Gonbidatu entzako sare desberdin bat sortzea.